omuyimbi jostede ne mwana muwala carol nantongo baalabikiddwako mu katambi ak'enjawulo nga bazina amazina nga bano baabadde bazina oluyimba olwa mwana mulenzi jostede olumanyikiddwa nga njagala ggwe wabula amazina gano ekituufu gaatusobedde okusinziira ku ngeri gye baagazinyeemu bwe batyo nno nga n'abawagizi abasinga obwedda bakomentinga nga balaba embeera egenda mu maaso gye binaggwera oba gye binaawunzikira nga biyinza okwongera ate okuvaamu enkolagana esukkakaawo ah, mwana mulenzi jostere tumujjukireko akyayina embeera oba embeeranye wakati w'abawala ababiri abagezaako okuba nga bamukaayanira oba nga bamulwanira ng'era omwa yayitirira okumanyikwa ye mwana mwala prima kadashi ng'ono atunda olusaniya e olw'omuceere wabula nate ye ate kalo nantongo kalo nantongo azze akuba ennyimba ze era nga ezo zaamuyisaawo nnyo nnyo okusinziira ku ngeri gye zaahiitingamu ng'oluyimba olwasooka lwe yayingiriramu lwali ontuuka lweyakubiranga ne dr hudaman okusaako nenyimba zeyakubanga omwali tukiggale ne ediyawe wabula ate oluyimba lolusembiyo olwa oluwa lwe luyimba olusinze okutambula mu mwaka gwa 2022 era mwezi ezimu ezisinze okwagalibwa abantu nga nakati lukyatambulira ddala amazina gano ge baazinye bw'ogeegendereza ennyo oyinza okusoberwa kubanga mwanattu galina engeri gye galabikamu ate eyina obubonero obulaga bweteekawo ku babiri bano katusuubire ekinaava mu wano tekiibe ate kinaanyiiza balala kubanga tukimanyi bulungi nti abayimbi bano ebiseera ebisinga ye batwe batandiikiriza olwo ne balyoka bagenda mu maaso n'enkolagana ate esukkaawo What? Forget it. Forget it. it. ate mawulire amala ge tulinawo ye mwana mulenzi emusikatsi emusikatsi ono agenze maaso n'okuba ng'ayogerwako ku nsonga ze yakola emabega k'omubulamu bwe nga zino yazikola ku mwana, mwana mulenzi viper ranking viper ranking yabadde ayogerako mu show eya mr henry omwana uh, akola ku galaxy yagenze maaso n'agamba nti we yali agezako kasolinga okuba ng'afuuka star AMC Kati yagezaako omukuba enkokola. Sikugezaako bula omukuba enkokola ate zino ezaamuluma ennyo. Ka video kano yagenze maaso n'ayogera bye yamukola ng'amulemesa okwogera bwe bagendanga mu shows ng'amukuba enkokola tayagala kamera zimutunulemu bwe bagendanga kumuhostinga ku NBS ng'agezaako okugamba nti otajja alindeko nga bayisabo basiza bafaana naye ng'ate abantu kyagenda maaso ne kibayisa bwe bwatyo ne mu badijja abamu bwe yagendanga mu bala mcats yagaananga badijja okuba ennyimba za viper ranking era emboozi eno viper ranking yamusigala ku mutima okumanyangana kati yamuyisa bubeera abadde agezaako okuba nga aginyola mu show eya mr henry kino kyagenze maaso ne kolaidinga n'embeera za emusikatsi zabadde ayitamu baatambulamu ennaku zino okusinziira jjuke nti emusikatsi yaliko okkweba nyazaala we owafiye ne baba nga waliwo embeera eyaliwo etaali ya buvunaanyizibwa nate era obaolyawo akatambi kano kagenze maaso ne kasaasaanira ku mitimbagano ate era ne kayimusa n'abantu abamu muli shira gashumba yagenze mumaaso ye n'ate n'akakasa n'agamba nti nyumiro nye mr henry engeri gyahostingamu abantu be kubanga kijjayo nnyo engeri abayimbi gye baasoli yalingamu era yagenze maaso n'alaga nti omuyimbi okutuuka waatuuse abaayise mu bingi nnyo oba omuntu yena okubako waatuuse abaayise mu bingi nnyo bw'atyo kyava wa saluti viper ranking wabula kino alinga eyakikoze ng'alinga akoona mc katsi okusinziira ku mize gye yalaga viper ranking ebiseera biri nga tannabaako waatuuse mwana tu abantu babeera eyo nga bebrandinga mu ngeri ennungi naye nga waliwo ebintu bebayitamu emabega oba babeerako emabega ebitali birungi oba oliawo ebitasaana nakwogerwa oba ebitasaana nakukolebwa ku bantu so ge mawulire ago ge tutambuliddeko olunaku olwaleero webalinyo ggwaliko mukutu guno